Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video mit Hikaru. Gucken wir uns das nächste albanische Lied an. Mhm. Und da habt ihr kommentiert gehabt, beziehungsweise ich habe es als Empfehlung bekommen. Karona, also Cricket featuring Karona, eine neue Künstlerin, mhm. mit dem mhm. Lied Bompa. Da bin ich jetzt gespannt, mhm. weil Cricket macht ja Lieder für Taina, Dafina, richtig Krass. geile Lieder sind dabei mhm. rausgekommen. Da bin ich jetzt gespannt. Ja, da muss jetzt was richtig Geiles rauskommen. Ja, safe. Stimmt. <laughs> da fangen wir mal an. Hab nur 78.000 okay. Klicks. Okay. Nach 10 Tagen. Ja. Mal gucken. Ich denke noch für ein neues. Mal schauen. Sieben. Bin noch nicht so bekannt. 8. Oh, ich dachte, es geht jetzt ah Achso, ist ein Aufzug. Okay. Aha. Aha, okay, krass. Ich meine, eine junge Person. Mhm. Also gemischt Englisch oder Advanced. Ja. Oh. Schon nice. Meinst du, wir sollten zum Feiern gehen, ey? Ja. Oh, ey. Nice Saison. Sie sieht echt jung okay. aus dabei. Und ist anders als die anderen Damen, die ja, ich erwähnt genau. habe, wie Taina, Daphina zum Beispiel. Einen ganz anderen Style. Okay, nach der Party. Alle am Schlafen, ganz ruhig, nur sie ist wach. Okay. <laughs> ah, okay, die chillen nur. Also es geht Richtung irgendwie Horrorfilm. <laughs> Man weiß nicht, was kommt. I like to make them confused. Better wait for your tongue, bitch. I know what you want, bitch. Wow. Say, bumper, bumper, bumper, bumper, bumper. Bumper. Mm -mm -mm -mm. Hey. Bumper. -huh schon geile Mucke. Ey. Bumper, bumper. He tryna see bumper. Bumper, bumper. He tryna make it bum bum. Bum bum bum Please knock the door. Where is that? Okay. To be continued. Oh, ah, ah. nice. So bekommt safe noch was. also ich muss schon sagen, Cricket, geile Mucke. Oh, hat was Geil eigenes. produziert. Bompa, bompa. Mal gucken, was auch noch von dieser Künstlerin so ja. weiterhin kommen wird. Also falls ihr weitere Vorschläge haben solltet, aus Richtung Albanien und Kosovo, dann schreibt gerne in den mhm. Kommentaren, würde mich sehr interessieren. Ja. Magdalena. bompa. bomba. Bomber. <laughs> ja, war nice, auf jeden Fall. Talentierte junge Dame. Falls ihr mehr Infos habt, könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Abonnieren nicht vergessen, falls ihr weitere albanische Reactions sehen wollt. Mhm. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video. <laughs>